Assalamualaikum, apa khabar semua? Ya, saya semua sihat. Sama-sama kita putihkan rantaian COVID-19. Okey. Ni hari yang kedua selepas Facebook down. Rasa <laughs> Facebook down dah banyak kali tu, kot. Banyak kali rasanya. Ada sekali tu bila dah semua tahun lepas. Tapi bila tahun ni jadi, semua pakai kelabu gila tak tahu dah biasa lah bila social media down ni semua kat gelabah macam-macam gelabah orang tanya oi okey dah okey dah macam mana kan so basically Yasin buat video ni sebab manakah semua orang bakat dapat dah buat dan yang pun nak buat jugalah daripada side point of view Yasin lah Okay first kita kena tahu Facebook kita semua tahu lah Facebook ni dia pegang tiga benda lah Eh Facebook tu dia dah pegang dua benda iaitu IG dengan WhatsApp under dia So satu jatuh semua jatuh lah Okay first itu. Kedua Facebook bukanlah satu-satunya satu satunya platform yang satu-satunya platform yang ada dalam dunia digital. Ada banyak lagi. Ada TikTok, ada YouTube, ada bagi LinkedIn, ada bagi uh, apa lagi? Uh, MySpace dah tak ada, Facebook dah tak ada. Apa lagi yang ada? Uh, Snapchat. Apa lagi selalu guna? Maksudnya uh, Clubhouse. Discord Banyak lagi, banyak lagi Sebenarnya kat luar sana banyak lagi uh, platform sosial media Untuk kita marketingkan bisnes kita Why kita, eh Telegram satu lagi Why kita pasal apa kita fokus on satu je so dia jadi okay untuk perspektif point of view business dia akan rasa oh mati dah Facebook down aku dah baru bayar ABS aku baru top up prepaid kat dalam tu dan macam-macam semua semua kira ada orang pepatah orang jitra pernah cakap don't put X in don't put all eggs in one bas- basket <laughs> gitu so kita jangan buat tu banyakkan channel tu basically yang paling common lah ya apa yang saya boleh cakap banyakkan channel lah, banyakkan platform, banyakkan medium untuk orang kenal kita. Kedua, kena ada website kita sendirilah. Nah, <laughs> ha, sebab apa saya kata kena ada website? Sebab katakanlah, katakanlah ni cerita benda yang katakanlah lah. Facebook semua down, YouTube semua down, apa semua down. Kat mana dia orang nak cerita? Ha, selain daripada ha, website kita sendiri lah Contohnya macam Yasin Yasinamrun.com ha, www.yasinamrun.com Itu pun boleh juga So kalau nak buat website InsyaAllah ada ada banyak tutorial kat luar sana kat YouTube Yasin sendiri pun tak keti buat website Dan Yasin tengok tutorial YouTube dan Yasin boleh buat So kalau apa nak beli website pun boleh tengok link kat bawah ni Kat description bawah Kedua kedua ni website ketiga Okay ha, dia dari kalau dari segi apa dari segi hukum agama ada orang kata oh, bagus lah Facebook ni down mengapa ada masa kita nak apa kita nak ber, beribadah kepada Allah SWT ha, itu bagus lah so itu pun satu juga apa apa yang saya nampak bagusnya apabila kita down apa bila kita down apabila Facebook down social media down orang tu jadi gelabah so kat situ Yasin mungkin Yasin sebab tak terasa sangat sebab Yasin tidur tapi bila bangkit baru tahu buat buat Facebook down tapi kalau fikir balik kalau fikir lama kalau kata kalau dia down lama mesti kita fikir aku dah buat Facebook kat sana aku buat baru run FBS lepas tu kontak-kontak pun semua kat Facebook kalau dari segi tu akan fikir kita ni dah tak boleh lari lah dengan Facebook lah so kat situ yang yang bagi saya merisaukan lah merisaukan sebagai seorang manusia sebab Facebook ia adalah satu platform social media saya dia adalah satu sistem so kalau kita terlalu meletakkan diri kita kebergantungan kita kepada satu satu sistem ini dia membuatkan kita rasa uh, macam kalau tak ada benda tu dah susah so kat sini dah jadi macam uh, me, apa benda tu saya tak tahu nak kata term apa yang sesuai tapi tak bagus untuk kehidupan kita yang di dunia sebenar ni ha. and satu lagi sebuah Mark Zuckerberg dia ada cakap ah, ada ayat dia apa boleh tengok eh, saya tak ingat banyak banyak tapi ayat dia dia macam dia macam ada dua makna lah. satu dia kata ah, saya minta maaf saya tahu kamu semua uh, you are through a lot of trouble or something like that uh, we hoping you get back uh, tak ingat lah apa tengoklah ayat dia kat bawah ni tapi kalau poin yang pertama dia macam minta maaf kedua kita faham ni lah. yang kedua dia nampak macam dia nak menganjing kita apabila kita tak ada Facebook semua gelak ubah semua business owner semua orang tak business owner pun semua, semua orang student ke cikgu ke semua dah penipu lah macam mana nak contact macam mana nak whatsapp orang macam mana nak tengok IG ni macam mana nak tengok reels semua dah jadi hilang akal so bayangkan ha, kita masuk sudut dari segi akhir zaman sikit bayangkan bayangkan kalau benda ni terjadi pada betul-betul waktu akhir zaman macam mana kalau keberangkatan kita terlalu sangat dengan sosial media Tak kisahlah kau buka Facebook pun, TikTok lah, YouTube lah. Macam mana dengan kita punya live? Macam mana dengan orang-orang macam apa? Macam mana orang yang berdekatan, berdekatan dengan kita? Adakah ada dengan orang jauh sendiri, even dengan orang jauh sendiri Adakah kita akan putih macam tu je kalau tak ada social media ni? So, kena think back balik, fikir balik Sejauh mana relationship kita dengan orang ataupun <laughs> relationship kita dengan device tu sendiri eh sorry bukan device dengan platform tu sendiri sebenarnya yang paling betul adalah relationship kita dengan orang B dengan wife kita dengan pasangan kita dengan anak-anak kita dengan mak bapak kita dengan kawan-kawan kita yang betul bukan dengan satu platform ni you get what I mean? Ha, macam tu lah so renung-renungkan dan sosial kod daripada dan ingat jangan letak semua konten kita dalam satu platform ambil itibar itibar ambil itibar lah dengan apa yang berlaku kat Facebook bawah-bawah ni then supaya kita pick lah in other way dan buat website oi berapa kali dah suruh buat website Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yeah.